नमस्कार मित्रों मैं आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है भीम भीम की सहायता से हम बिना इंटरनेट बैंकिंग के अपना पैसा एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसके द्वारा हम शॉपिंग भी कर सकते हैं बिना इंटरनेट बैंकिंग के तो चलिए आज हम सीखते हैं भीम का इस्तेमाल हम कैसे करें तो भीम को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले भीम को खोलेंगे कि भीम ऐप खोलते ही आपके पास भाषा का चुनाव करने के लिए दो ऑप्शन आएंगे इंग्लिश या हिंदी तो आप किसी भी भाषा का चुनाव करके नेक्स्ट का बटन दबाइए अगले पेज में फिर से एक बिल्कुल दाएं हाथ में नीचे बटन है नेक्स्ट इसको दबाइए अब ये जो पेज आया है ये इंटरफेरेंस आया है ये बताता है भीम किस नेटवर्क पे काम करता है तो भीम यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पे काम करता है ये एक सिक्योर नेटवर्क है और इसमें हम 24 बाई सात यानी 24 घंटे हफ्ते के सातों दिन कभी भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ये उसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा चलिए दाएँ में फिर से है नेक्स्ट इसको दबाते हैं अब ये आपसे आपका फ़ोन का एसएमएस और फ़ोन के स्टेटस उसके लिए परमिशन मांग रहा है यानी कि ये आपके एसएमएस भेज के आपके फ़ोन को वेरीफाई करना चाहता है तो लेट्स गेट स्टार्टेड कीजिए परमिशन दीजिए अलो अभी ये आपसे वो सिम पूछना चाहता है जिससे आप अपने नंबर को वेरीफाई करना चाहते हैं जिसमें आप अपना भीम को रजिस्टर करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने के लिए बात ये है भी आप सिर्फ वही नंबर दीजिए इसको वो सिम में रजिस्टर कीजिए भीम को जो आपका बैंक में रजिस्टर्ड है यानी कि अगर आपका कोई रिलायंस वोडाफोन या एयरटेल का नेटवर्क बैंक में रजिस्टर्ड है तो केवल उसी को दीजिए कोई दूसरा सिम इस्तेमाल मत कीजिए तो मेरा सिम टू रजिस्टर्ड है तो मैं अपने सिम टू को दे रहा हूँ नेक्स्ट का बटन दबाइए नेक्स्ट का बटन दबाते ही अगला पेज अब खुलेगा इसने एक एसएमएस भेज के हमारे फ़ोन को वेरीफाई कर लिया है तो फ़ोन वेरीफाई हो गया है अब ये एक पासवर्ड रखने को बोल रहा है तो एक पासवर्ड रखिए चार अंकों का कोई भी ध्यान दीजिएगा ये पासवर्ड आपको किसी को नहीं बताना है ये पासवर्ड आपको खुद रखना है तो पासवर्ड रखने के बाद बिल्कुल राइट हैंड नीचे सही का बटन है राइट उसको टिक कर दीजिए उसको दबा दीजिए अब ये दोबारा उसी पासवर्ड को दोबारा रखने के लिए बोल रहा है यानी कंफर्म करने के लिए बोल रहा है वही पासवर्ड आप दोबारा डाल दीजिए पासवर्ड डालते ही मैसेज आ जाएगा पासवर्ड सेट सक्सेसफुली यानी आपका पासवर्ड रखा गया है सही का बटन दबाइए ये अगला पेज खुल जाएगा अब हमारे पास ये पेज खुल गया है ऑप्शंस भीम का मेन इंटरफेरेंस इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास तीन तरह की ऑप्शंस हैं send request scan and pay send के द्वारा आप अपना पैसा किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं रिक्वेस्ट में दबाकर आप अपना पैसा किसी से भी मंगवा सकते हैं यानी किसी को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्कैन और पे में आप दबाएंगे जब तो आप दुकानदार का किसी शॉपकीपर का आप उसको स्कैन करेंगे और पैसा आपके बैंक अकाउंट से उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा अब नीचे माई इन्फॉर्मेशन एक ऑप्शन है उसमें ट्रांजेक्शन का एक ऑप्शन है इसमें जब आप दबाएंगे तो आप आपने पिछले जितनी ट्रांजेक्शन की हैं उन सभी के बारे में ये बता देगा साथ में इसके है पेंडिंग जब ये पेंडिंग को दबाएंगे तो आपकी जो जो ट्रांजेक्शन पेंडिंग है यानी अभी पूरी नहीं हुई है ये उसके बारे में भी आपको बता देगा बैक आए अब यहाँ दूसरा ऑप्शन है प्रोफाइल का जब आप प्रोफाइल दबाते हैं तो इसमें आपका प्रोफाइल बना हुआ आ जाता है ये आपका यू का कोड है बार कोड है अब आप किसी को पैसे आप लेना चाहते हैं आप दुकान के लिए या किसी के लिए भी तो आप ये कोड उसको दिखा के स्कैन करवा के पैसा आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा उसी वक्त नीचे है मेरा इन्फॉर्मेशन है सारा चलिए बैक आते हैं नीचे बैंक अकाउंट है राइट हमारे इस मोबाइल नंबर के साथ जो बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड था इसने खुद ब खुद वो बैंक अकाउंट अपने आप उठा लिया है तो इसलिए दोस्तों सिर्फ वही और वही फ़ोन नंबर दीजिएगा जो आपका बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया शेयर और लाइक ज़रूर करें और इसमें मैं क्या सुधार कर सकता था और आपको क्या चाहिए आप कमेंट ज़रूर करें